Saludos. Les presento un proyecto surgido de las necesidades por algunos problemas de memoria y salud. Se trata de tres aplicaciones para dispositivos móviles. La primera es Ubícalo, con la cual se puede tomar la foto de algo para saber dónde lo dejamos o también escribir dónde está y guardar sus coordenadas usando geolocalización GPS, para verlas después en un mapa. Ubícalo puede ser muy útil para saber dónde dejamos estacionado nuestro vehículo o dónde guardamos algún objeto o documento importante. La siguiente aplicación es No Me Olvides, que nos va recordando que hay algo importante que debemos hacer y no deja de emitir alarmas hasta asegurarse de que ya lo hicimos. Opcionalmente puede enviar un aviso a otro usuario de la aplicación si es que no completamos alguna acción. De esta forma podemos estar seguros de tomar una medicina, realizar un pago o hacer cualquier otra cosa importante. La tercera aplicación es Ayúdame que está dirigida a personas que tienen alguna afectación de salud o memoria y que pueden llegar a necesitar ayuda para regresar a su hogar o recibir atención en donde se encuentren. Lo que hace la aplicación es activar una alarma cada cierto tiempo y si el usuario no puede desactivar la alarma, envía un mensaje de texto SMS, un correo electrónico o un mensaje para la aplicación al celular de una persona de confianza para que pueda saber dónde está la persona que necesita ayuda, gracias a la geolocalización GPS, y que así pueda recibir ayuda lo más pronto posible. En este caso puede ser útil para personas mayores que ocasionalmente pueden olvidar en dónde se encuentran, o cómo regresar a algún lugar familiar, o para quienes sufren ataques como epilepsia y convulsiones.